Banyak yang nuban kau ko hai. Dah baca cabut. Mako yang ali kau ngitung jantan lah eh. gawe. Aku cabutnya. Oh my god. Ay. Eh, sepeda aku kempes ban. Uban kau ko ha. Eh, dak baca cabut. Marco yang ali kau ngitung jantan lah gawe. Eh. Aku cabut ya. Nang tukang nyabut. Oh, ya, aduh sakit. Oh, ya hmm. kau beli HP baru. Ya baru beli HP baru Memang tapi tadi asiknya ngeting-ngeting HP kau tahu pola paham gua mulai. Macam yang tukang. Tapi mainnya aku dak tukang loh. Itulah kau yang kau beli juga tunjuk i mainnya macam mana. Dia ayu lu, ayu konter lu. Ah, ajari aku apa? Bahak main HP. Macam mana main HP? Yeah, aku juga aku dah ada faham lah Jo eh main HP. Kalau ada HP. Tahu tak, Jima? Ha. Dusun kita kini kau kentalnya budaya eh Jima. Kau di mana kenal eh, kental macam mana kental ah, eh Oh, kental. Tando eh musim buah, lengket galo eh kini kau. Musim duren, musim duku, musim rambutan. Singgo eh kalau musim kini kau jo galo jadi dulu eh jo eh orang mengenal awak kini go banyak Jima apa banyak tuh eh orang datang nak minta ambutan tahu zaman kini go beli segala jadi duit iya. Wah ini kamu kedua kok asik nah. cabut upan, dapat cerita eh cerita apa doh Hmm, ketika nang beritahu lah kamu dua kau leko bababubana. Eh, nah. awak kau leko lah jo. Eh, Dulu tu amenyan kini kau dah kecil ngurungi orang. Masa kurang eh? cerita ada bulat tersesat ke dusun kau. La ilah. Kau tu kuat apa lah upo eh. Pelok peburuk eh. Pengen pula nak berfoto dengan bulat dengan kau tu. ke situ? Ay, sore kaji lah tak? Nunggu tak kawai eh, dia. Yo. Kau lagi nya beruban ha. Yo. Bahak. Kau siapa oh. cerita pasal ada bulat masuk Lepas. kampung? Ada cerita dari belakang kecil pula atas ke pukul kiri eh. Bulat, bulat, bulat, bulat apa? Kata aku bulat orang situ tu lah bulat. Pokoknya bulat kampung. Bulat datang dari teman mana oh. entah. Sakit jimang. Awak geram tengok itu. Lah apa you? Pasti yang gula dulu Ayo. Oh my god, ay, ay nih. Gut Panas regah nih kulit hitam nih. Oh, do you know, no, no. It is God's me, and the less and the paleness, ni kulit ni hitam, ni wis, God's. Malapit. Oh, thì tụi nó đã cản ngay thì tụi là sepeda ke kempes ban. Apa ibu-ibu situ tuh? Kami berak kecil situ, ha? Telelagian patino tuh. ako dyan. Ay, babiloy. Si Mano, bule ka, Tony. Bule, tadi. O, jampe ka dyan! Jampe ba? Oo, jampe. Ma, mano, ma. Eh. Ay, ako. Kabila, eh, payo. O, di ba? Nakatabule. Taas ano ito ha, mungkit. Ba't tatapong ang bule niya? Apa makhluk apa lah benda kat situ? Lah, apa hal tu? Aku sudah tunggu betino tu lainnya basuh eh. Oh, kau apa benda eh Gogo? Betino. Oh, eh, kau tak apa. Eh? Ida. Oh, kau yang kat bau ni. Oh. Oh, ini lah. Oh. Makhluk apa nama ego? Eh, oh, eh, ha? dah dah. Oh, kau yang aku cerita kata orang ulu ada bule tadi. Oh, kamu eh kuliah licin. kamu apa kau letak kan nombor eh juga? Oh, nyamuk. Nak kuliah ayu Oh, katatama niya pa. Oo, ayun, tatas ka dyan. Tapat ka kain ko. No, no. Tsaka sa kami napi Jo. No. Alam Yong, maknya baru beli HP, HP baru. Kan baru beli HP baru. Kalau elu anggap dek guno, kok subscribe kok, subscribe. Relax, relax, relax. Kamu jangan